Алғаш сұрақ алла аға өзіңізге жалпы <clears throat> ораза тұту бізге дейінгі өткен барлық үмітке парыз болған дейді ә, осы ай несімен қадірлі несімен қасиетті осыдан бастасаңыз ал сөздің басы бісмилля деп бісмиллямен бастайық негізінен рамазан айы өте шарапатты да берекелі ай рамазан деген сөздің сөздің өзі сөздік этимологиясының өзін алып қараған кезде рамадан рамат қыздырып тұрған қатты от айтылады араб тілінде рамадан деген сол шыққан мына адамдардың мына күнәсін жойып өртеудегі сондай қызып тұрған от сияқты сондай күнәларды жоятын жоқ қылатын сондай бір ерекше ай рамазан айы бірінші енді рамазан айын екіге бөліп қарасақ болады рамазан айының өзінің қасиеті әрине рамазан айының ішінде оразаның қасиеті бөлек шын мәнінде рамазан айы құран түскен ай барлығымызға белгілі шахру рамадан құран құран түскен ай құран түскен ай деген жай ауызға айта салатын ай емес негізінен шын мәнінде құранның түсуі адамзат тарихында өте үлкен төңкеріс алып келген адамзат тарихын мүлдем басқа бағытқа бұрған жаңа мәдениеттің жаңа бір өркениеттің негізін қалауға себеп болған құран болған сондықтан да құран айы шын мәнінде қазір біз мына кемелдік принциптерін іздеп жүрміз қазіргі таңда көптеген адамдар түрлі тренингтер беріп жатыр түрлі коучтар пайда болды барлығының мақсаты не адамды кемелдендіру адамды жетілдіру тұлғалық қасиеттерін қарап тұрсаңыз құранның бүкіл үкімдері адамды жеке тұлғалық ә, дамыту тұрғысынан моральдық этикалық құндылықтар өте көп қай жағынан алып қарасаңыздар ә, және де ең жоғарғы деңгейде сондықтан бұл шарапатты ай құран түскен ай бірінші кезекте және пайғамбарымыз саллаллаху айтқандай бұл ай рамазан айы қадір түні болған ай ал қадір түнінің қасиетін сіздер жақсы білесіздер мың айдан қайырлы дейді біреулер есептеп айтып жатыр ғой сексен жылға тең екен деп тұр сексен үш жылға тең деп тұрған жоқ құран кәрімде хайру мен әлфи дейді мың айдан артық дейді сексен үш жыл деп тұрған сіздердің мына пенделік түсініктеріңіз ол сексен үш бір адамның ғұмырынан көп иә, болып бір адамның иә? ғұмырынан қайда көп дейді қайда көп сондықтан алып тұрсаңыз рамазан айының өзі ерекше бір ай рамазан айы бір пайғамбар саллаллаху вассалам хадисінде айтқандай рамазан айы сабырлық ай дейді ал сабырлықтың түбі жәннат дейді қарап тұрсаңыз шын мәнінде рамазан бізді шынайылыққа тәрбиелейді рамазан айы шын мәнінде өзара көмектесу айы пайғамбар саллаллаху айтқандай шын мәнінде бұл рамазан айында бір бірлеріңізге көмектесіңіздер алланың шарапаты жауған ай дейді рамазан айы жәннаттың есіктері айқара ашылып тозақтың есіктері жабылатын ай әрине біз жәннат жәннат тозақ дегенде біз бұл нәрселерді ойдан құрастырып айта алмаймыз бұның бәрінің астарында аяттар хадистер бар енді олардың бәрінің астарына үңіліп отырсақ ұзақ уақыт кетеді yeah. Иә. сол үшін пайғамбар саллаллаху алейhi айтқан шын мәнінде ерекше шарапаттай және осы айдың ерекше қадір қасиеті бар айтады ғой егер үмбетім шын мәнінде мына ораза айының қадір қасиетін білсе жыл бойы ораза болған қалар еді шіркін ай сауабын айтып жеткізу мүмкін емес сондықтан сауаптары өте көп ай жәннаттың есіктері ашылатын күнәлардың кешірілетін және сауаптардың пайғамбарымыз шын кімде кім енді ораза айына иман келтіре отырып ұстаса күнәлар кешіріледі дейді бір оразамен келесі жылғы ораза келесі жылғы оразаға дейінгі күнәлардың кешірілімі дейді сол секілді мысалы ораза ай рамазан айында жасалған бір жақсылықтың сауабы көп пайғамбар хадисінде айтады осы айда жақсылық жасаған нәпіл құлшылығын жасаған адам парыз құлшылығымен жасағанмен тең дейді ал болса айда парыз құлшылығын өтеген адам жетпіс парызды өтегенмен бірдей дейді және осы айда берілген садақа өзге айда берілген садақадан абзал дейді бұл ай жомарттық ай дейді пайғамбар саллаллаху алейхи онсыз да жомарт еді бірақ рамазан айы келгенде дейді пайғамбар саллаллаху айтады жомарттығы тіптен асып кететін мына жел дегеніміз өзі бұлтты айдап келетін жел иә. бар ғой сол бұлттан да берекетті болып кетеді дейді мысалы мына қара шөлді далада жаңбырдың жауы қандай үлкен нығмет сол жаңбырды айдап алып келетін бұлттан да асқан жомарт болып кететін еді онсыз да қолында түк тұрғызбайтын еді бірақ иә. бұл айда жомарттық асып кететін пайғамбарымыз айтады бұл айда берілген садақа өзге айда берілген садақадан артық былайда жасалған омра дейді қажылықтың сауабымен тең дейді демек бұл ай пайғамбар саллаллаху айтады ғой сондықтан мына рамазан ай келіп тұрып дейді рамазан айында құдайдың мейіріміне бөленіп кешірімін алмаған адамның жағдайы қандай өкінішті дейді әр сәтті сондай құтты берекеге толы ал оразаның қасиетіне келсек оразаның қасиеті мүлдем бөлек мысалы шын мәнінде пайғамбар саллаллаху айтады бір хадисінде бір күн ораза ұстаған адамға дейді алла тағала жетпіс жыл тозақ отынан алшақ қылады дейді қарап тұрсаңыз пайғамбар саллаллаху айтады ораза ұстаңыздар дендеріңіз сау болсын дейді қарап тұрсаңыз ораза ұстаудың мына діни тұрғысынан ораза сіздерге қалқан дейді ораза несімен қалқан ораза адам иесін ұстаған адам күнәсінен қорғайды дейді осы жерде және ақыретте қалқан болады дейді өйткені қияметте шапағатшы сондықтан алып қарағанда енді оразаның бұл оразаның бір айтып тауысу шын мәнінде сол үшін пайғамбар айтты ғой өкінішті қандай адамның жағдайы сондай ай келіп тұр сол сол шабан айының соңғы күні айтып тұр ғой пайғамбар иә. ей үмбетім дейді сондай берекелі ай алдарыңда туайын деп тұр осы айдан ғапыл қалмаңдар бұл айдың осындай мың айдан артық қадір түні бар алла тағала осы күндіздерін сіздерге ораза ұстауды парыз етті мен, сіздерге тарауих намазын сүннет қылдым дейді қарап тұрсаңыз бұл айда тарауих намазы бар өзге айларда бұл тарауих намазы жоқ иә ерекше иә, көп бұл айда көп бұл айда сәресісі бар ауызашары бар сәресінің кезінде ауызашардың кезінде иә. жасалған дұғалар кері қайтарылмайды дейді не деген рахым не деген мейірім иә. иә әрбір сәті әрбір кезеңі сонда ерекше құлшыныспен қарайтын жалпы адамзат бұл жеке тұрғыдан алып қарағанда жеке тұлғалық тұрғыдан алып қарағанда және қоғамдық тұрғыдан алып қарағанда пайдасы өте көп жеке тұрғыдан адамды тәрбиелесе қоғамдық тұрғыдан өзара көмек мына yeah. Иә. байлар мен кедейлердің арасын аш бала мен тоқ бала ойнамайды жаңағы аш бала тоқ, бала аш балам деп ойламайды деген секілді мына кедейдің жарлы жақыбайдың жағдайын жақсырақ түсінетін жыртығы жамалатын иә. кез ғой былайша айтқанда жақсы мейірімнің оянатын сондай ерекше алланың рахымы нөсерлеп жауып тұрған әрбір сәті сондай ай